Каховка, Херсонская область, да? Э, а где проживали? А Владимирская область, город Струнин. То есть вы за рождением украинец? Да. Э, Родители украинцы? Да. Владимирская область, город Струмень. Эм... Струнино. Струнино. Струнино. 101 километр. Э, жена, дети? Жена, трое детей. А, это первый брак. И вторая жена, вот я в браке еще. Э, детям сколько? Младший 19, 20 и 22. А когда в Россию переехали? А, в 96 году. Это уже когда независимая Украина была? Да. А, а почему переехали? А, поступил на учебу. В институт, да? Или куда? Духовная академия. Вы учились в духовной академии, да? То есть священник? Иконописная школа. А, иконописная школа? Я... Ну, но, но священником могли стать или нет? Да. Ну, Если, если бы не развод, то и стал. Если бы не... А, вы женились? развелись, это запрещено, да? Второй брачный. Запрещен. Да. А хотели стать? Да, конечно. Я понял. Эм, контрактник? Да. Когда подписали контракт? 22 сентября. Сколько обещали платить? В сентябре, да. А, там что-то 100, 180 тысяч. А когда взяли плен? 16 октября. А где? Какое направление? Харьковская область. А, это Купянское направление. Угу. Э, там недалеко, 5 километров от деревни. Котляревка. А должность какая? Стрелок. Пехота просто, да? Да. А до этого чем занимались, когда до подписания контракта? Ну, я художник-оформитель по образованию, художник-иконописец. Угу. Иконы писал, еще подрабатывал так вот. Э, на Роснефти работал. А иконы писали это, то есть э, по заказу или там для... Для, храм, для храмов, ага. под заказ. Под заказ, да? А сколько зарабатывали в среднем? Около 100 тысяч. В месяц, да? Ну, то есть там два раза разница, это как бы небольшая. А что стало мотивом подписать контракт? За веру и отечество. За веру и отечество, да? А вот э, родители украинцы сами, да? Да. Э, полностью. То есть у вас там э, русских корней нету? Нет. А вот где вот эта вся идея э, как бы родилась за веру и отечество? Как бы она с детства? Православие. Православие, да? Ну, объясните немного, да? Вот, э, ну, за... Ну, такой был свидетель Николай Японский. Ну, вот, э, причисленный к лику святых, угу. святой епископ. Он миссионер Японии. Ну, вот. И когда началась русско-японская война, он благословлял значит, э, православным русским, находящимся в Японии, идти воевать за Японию, потому что это э, их, ну, как сказать, их отечество. Вот. Государство, в котором они жили, гражданами которым являются. Да. Ну, ну хорошо. Вот. Против русских, да, ну, то есть против православных, язычников. Да. Ну, то, есть за то есть это за веру и отечество. Да. Я около 30 лет прожил в России. Хорошо за веру и отечество. Давайте разберем немного, да, вот веру и отечество. Вот э, Украина – это отечество? Родина. Родина – это где ты родился, отечество да. – где ты живешь. Да. Харьковская область. Какое это отечество? Херсонская область. Это моя родина. Хорошо, Херсонская область. Вас взяли под Купинском. Да. Вы воевали за Отечество под Купинском. А, ну, вопрос сам там в чем? Где ваше Отечество в Харьковской области? А. Россия. Я 30 лет прожил в России. Хорошо. меня там семья. Ну, я понимаю. Ну, Отечество – это Россия, правильно? Я правильно понимаю? Да. Украина – это Украина. Я... И я поэтому спрашиваю, где ваше Отечество в Украине? Украина – моя родина. Ну, Неважно там, какая область. Я украинец, я люблю Украину. Ну, я хотел бы, чтобы остановилась эта война, прекратилась. Но вы шли воевать стрелком? Прекратить войну. Прекратить? Да. Это каким способом? Разоружить, а, оттеснить, чтобы э, перестали бомбить моих родителей, находящихся в Каховке. А Каховку бомбили, да? Да. Когда? Ну вот перед моим отъездом уже, уже около 120 жертв было. Угу. Мир, мирно, мирно. Я понял. И я не знаю, живы ли они сейчас, потому что, как я по радио слышал, 40 километров э, собираются выжечь берег. А они там как раз на берегу. Угу. Поэтому я беспокоюсь, что я не знаю, как а хорошо, а кто, а кто э, ну то есть Украина это независимая страна для вас? Это независимое государство, конечно. Конечно. А вот э, кто зашел в новую каховку? Какое государство зашло в новую каховку? Россия. Россия, да. правда? Украина защищает свои территории? Да. Она, ей можно стрелять? <laughs> когда на вас нападают, вы должны защищаться. Ну, то есть вы хотели остановить украинцев, чтобы они не обстреливали или как? Американцев, чтобы они американцев. не посылали умирать украинцев. Чтобы они... А как американцы посылают э, умирать, э, э, умирать украинцев? Пропаганда. Американская? Да. Да? А через какие каналы она идет? Ну как? Вы покупаете средства массовой информации и через них вещаете, что вот все проблемы ну, ну, ну буде, буде український журналіст. Ви можете мені назвати от українські э, канали западної, ну, то есть, которые находятся в собственности американцев и через которые вещают? Вы знаете, я был убежден, что вообще вся власть находится в собственности у американцев. Ну, то есть это скупили просто все правительство, средства массовой информации, э, вооруженные силы, все захватили полностью. Над, нам показывают, над СБУ висит американский флаг. В здании СБУ в Киеве. На... Приезжает, значит, этот, кто там у них, директор ЦРУ, садится во главе стола на совете СБУ. Ну, а. то есть это как бы даже говорили, говорили, сколько платили чиновникам за то, чтобы они продали Родину. Mm. Ну, то есть и самая главная проблема у меня э, шестеро братьев двоюродных, племянник. Я не хочу, чтобы они погибли. Непонятно за что. Но ну, защищать хорошо, вот если бы Россия пришла как Гитлер. А, вот Гитлер пришел с простой целью – сократить численность населения. Он сократил в четыре раза. Россия пришла пенсию поднять в три раза, зарплаты поднять, чтобы э, украинец мог приехать в Россию работать, и не боятся, что ему не заплатят. У меня, вот, например, э, друга убили только за то, что он требовал свою зарплату. Мой одноклассник из Кахов. А работал где, в России. Где, где убили? В России. В России. Да? А кто убил? Какие-то эти, не знаю, там, кавказ, э, кавказцы, на которых он работал, ну, эти, как, с бригадира. Угу. То есть они всех кинули зарплаты. Угу. Он просто такой, ну, бойкий был. Так ну. это в России убили? Да. Так может проблема ну, это было, зарплаты в России? Это, это было до войны. Ну это до войны, но я просто... Проблема в том, что они нелегально работали, как украинцы. Ну, ну и чья это проблема? Ну, как, что? а почему русские почему, не хотели почему нельзя, а, почему, а, нельзя... почему Ну, стойте. Да, ну, давайте, типа, возьмем причинно-следственную связь. Ну, то есть, э, легализировать должны были россияне, правильно, украинцы? В чем проблема тогда у украинцев? То, что он нелегально работал что они граждане другого государства. И что? Ну вот, к примеру, Беларуси. А. Ну. Тоже другое государство, независимое. А. Но оно состоит в экономическом союзе с Россией. Поэтому все льготы, все э, и медицинские, и правовые, и э, э, по работе такие же, как у россиян. Ну, украинцы, например, ну, они ездят в Евросоюз, другие страны и так далее, легально работают, никогда проблем нету, ник так никто и никого не убивает. и россияяне до войны ездили ну, спокойно ну, в Евросоюз ну, и работали ну, легально. Ну, убивают в России почему-то, а, а, в Евросоюзе нет? заработал. Вот вы просто пример приводите, я вам апеллирую, ну, как бы контраргументирую, что в Европейском Союзе никто не убивает, а в России почему-то убивают. Убивают везде. Просто не везде, ну, это не нужно обобщать. Вы навели пример нет, России. Нет, э, простой пример. Вот, э, внутренняя проблема России, к примеру. Полулегальная работа. Да. Очень у многих. Вот в Беларуси все работают легально. То есть там государство заботится о своих гражданах. Там нельзя работать нелегально. За это наказание. Тут человек работает нелегально, ему задерживают зарплату. Потом вообще не платят. Где? в России. Ну, так решайте проблемы у себя. Ну вот. То есть это дело не в том, что он, как говорится, э, там, убили, не убили. Просто он сал требует. И, э, и что? Ну, конфликт ну, произошел. И, ну да. но ну, россияне виноваты в том, что убили украинцев. Нет. Почему нельзя а сделать кто? экономический союз с Россией, как а Беларусь? А украинцы этого не хотят. Почему? А, а это их право. То есть их право нелегально работать? А? Нет. Их право нельзя приехать к родным и близким больше, чем на три месяца. Ну, стоп. Это право украинцев не хотеть в экономический союз с Россией. Это право. Я понимаю, что это Это право. независимая Но это, это для простого человека беда. Это простые люди э, как бы решают в Украине тоже. Я не думаю. Если бы провести референдум, все бы согласились бы, чтобы можно было работать с Россией легально, войти в этот экономический союз получается независимое государство Украина, независимое государство Россия, но при этом люди не страдают. Можно приехать, жить сколько угодно в России, можно работать. Виноваты в этом получать американцы, да? Медицинские услуги. Американцы виноваты, да? Я думаю, что да. Хорошо. А вот вы называете слово «отечество», да? Спросите меня, какое для меня отечество? Вы украинец, украинский журналист. Отечество у вас Украина. Вы живете в Украине. Правильно. Вы россиянин, правильно? Родились в Украине. Да. Какой, э, у вас отечество Россия или Украина? Отечество России. Так какое отечество вы пришли? Э, Я родину, какое... родину и своих родителей пришел защитить. Это манипуляция немного словами. Вы говорите за, за веру и отечество, да, и своих братьев. Вот братья не хотят э, россиян. Вон мои братья не хотят россиян, украинцы. Какие ваши братья хотят россиян? В смысле, что значит? Но ну, вы говорите, мои братья. Я не хочу, чтобы они погибли на этой войне. Так вы же это делаете. Вы причина их почему, смерти. Почему мы причина? Потому что вы зашли в Украину. Если бы не зашли, то стерли бы Донбасс с лица земли. Несколько миллионов человек погибли бы. Как они гибли за 8 лет. Серьезно? А сколько погибли за 8 лет на Донбассе? Можете назвать э, вот, число? Я не знаю, я, я слышал, что больше 20 тысяч мирных, мирных жителей. Сколько там военных, их просто никто не считал. Вот у нас у нас такая тактика. Забросаем супостаты трупами. Да. Ну. Жители, жители Донбасса это кто, украинцы или россияне? Это украинцы. Украинцы. Но э, там большинство приняло российское гражданство. Ну, потому что Россия раздавала там паспорта. Без поддержки России э, был бы возможен конфликт на Донбассе? Нет. Россия поддержала, правильно? Конечно. А зачем она влезла в внутреннюю проблему Украины? Ну, видимо, как сказать, стратегические интересы. А какой? Ну, чтобы НАТО не стояло на границе и ядерной боеголовки. А где НАТО стояло в Украине? Ну, В какой области НАТО стояла с ядерной боеголовкой? Ну, в Литве, Латвии стоит. Ну, это Литва, Латвия. Мы говорим сейчас про Украину. Я не знаю. В Литве и Латвии почему не воюют? Там же ядерный боеголовка, за вашими словами. Нет, ну, э, возможно размещение. Так? Возможно размещение войск НАТО. НАТО. Где? в Украине. Где? Когда они были размещены? Где войска НАТО в Украине? Тоже затрудняюсь ответить. Ответите. Боеголовок нет. Давайте дальше. За веру. Что значит за веру? Ну вот, э, смотрите, э, православная вера угу. притесняется в настоящий момент. Как? Э, какие-то находят там поводы, чтобы, значит, э, на священство там клевету какую-то возводить. Там, Какую клевету? Какие-то деньги там находят у них, каких-то... А какая клевета? Литература там какая-то. Какая ну, клевета? Да такого быть не может. Серьезно? То есть в московском патриархате епископы не трахают мальчика Нет. Нет? И в семинариях этого тоже нет? Нет. А что это за кадры тогда, которые показывали по украинским СМИ? Постановки. Постановки, да? Это все неправда. Я убежден, что да. То есть это святое православие в России, да? Православие тем и отличается от других вер, ага. что там есть все средства для борьбы со страстями. Какие? Ну, с плотскими в том числе. Ну, как, как борется с плотскими страстями в православии? Ну вот чем отличается сектант, вот, который нам проповедует? Нет, давайте так. Как борется с плотскими страстями православия? Я давайте же... не спрыгаем с сектантами. Я не спрыгиваю, я Хорошо. объясняю. Хорошо. Таким образом объясняю. Угу. Вот э, секта, э, к примеру, в Москве 12 тысяч официально зарегистрированных сект, христианских. Я больше десятка вообще не могу назвать, которых я знаю, христианских сект. Что такое тысячи сект? Угу. Это я не представляю. Хорошо. Чем отличается от истинной веры а, то есть э, секта – это коммерческая организация. Чем она отличается? Нет благодати там. Там нет Бога. А как вы измеряете, есть ли там Бог или нет? Ну, очень просто. Есть какой-то аппарат специальный? Э, нет, просто результат. Ну. Давайте еще раз к вопросу. Как борется с плотскими страстями в православии? Потому что мы ушли. И потом к измерению благодать. Бога. Благодать Божия приходит, когда вы молитесь. А вот как я... она приходит? Просто объясните мне. Ну вот я сидел в Икопе, угу. и мы, мы все там молились. Но ну, да. еще раз вопрос. Как борется с плотскими страстями православия? Не перебивайте, я не успеваю даже рассказать. Не, вы просто, ну, я... Я, я объясню, как работает, да. как приходит благодать. Вот молишься, и, во-первых, на сердце вам приходит покой, спокойствие. Но вот вы не боитесь смерти, вы не боитесь э, никакой опасности когда мы молились в окопе, у нас ударило в крышу нашего блиндажа угу. на расстоянии полуметра от меня угу. 152-я гаубица, снаряд. Угу. Калибр. Да. И он не разорвался. Представляете? Ну, вот. Ну, бывает Бывает. То есть, это если бы он разорвался... Это что, благодать сошла? Это, это вот Бог помогает. Ну, хорошо. Понимаете? Когда вы молитесь, вам Бог помогает с любыми страстями бороться. Если у вас Нет, меня интересует с плотскими. Вы сами ну, сказали ну, с плотскими. С плотскими. Вот я говорю с плотскими. У человека. Вот, например, я вот показали кадры, э, то, что там э, человек, я не знаю, Мадриде или кто там мальчик был в трусиках, да, около него. Там э, скоро. Э, расскажите мне, как православие борется с такими страстями плотскими. Это плотская страсть. Когда у вас такая немощь, то есть, ну, проблема такая, что вы там не можете там смотреть э, спокойно на женщин или там на мужчин, да? А вы, во-первых, молитесь, во-вторых, э, поститесь. Угу. Вот. Священник, ваш угу. духовный отец молится за вас, угу. церковь начинает молиться. То есть, когда священник молится, он на службе, то есть все прихожане. И э, дает вам какое-то задание, там, допустим, класть поклоны там, или там значит, какая-то работа, там что-то такое, ну, на благо... Типа, чтобы дурь в голову не лезла, да? Нет, за послушание. То есть вы веряете свою волю именно духовному отцу, как Богу. Угу. Вот. И за то, что вы смиряетесь свою угу. волю, Почему эти плотские страсти? От гордости. И вот таким образом гордыня смиряется. Но самое главное, что действие благодати тут же, всегда. Понимаете, как только вы искренне молитесь, действительно приходит вот это вот на сердце энергия божественная. Вот. То есть то, все, что показывают сейчас в Украине, и то, что, например, находят там э, про российскую литературу с призывами там, и так далее в московском патриархате, ну, это все клевета? Вы представляете, столько лет они сидят и ждут, пока их где-нибудь расстреляют вот, или что-нибудь с ними сделают. Кто? Ну, священники. Как ну, ждут? Ну как гонение на православие. Когда? Столько Когда времени. Когда оно началось? Да самого раскола. Как только вот... Э, а вы что, мы сейчас залезли в 11 век, 1054 или нет, что? Нет, а Когда? А какой раскол? А, вот э, Филарет Денисенко, ну вот, патриарх а. Киевский и всей а. Руси и Украины, он учинил раскол. То есть его отправили в запрет за плотские грехи, потому что у него была так, жена православия и нету плотских грехов, вы говорите. <clears throat> Оттуда уже есть. Есть люди. Ну, то есть Филарет Денисенко, он был ампашный? Московский патриархат? Да. Ну, а вы говорите, что нет плотских грехов. А я не говорил, что нет плотских грехов. Я говорю, что в православии есть средства для борьбы с плотскими грехами. Ну, то есть они есть? Ну, то есть мальчик, есть. Человек... когда логически мыслим, А это возможно было то, что стояло около архимандрита, правильно? Нет. А, то есть, а с Денисенком было? Денисенко женат был, и дети у него. Он и сейчас женат. И сейчас у него дети уже взрослые. Если он женат, какая, то есть... Монаху нельзя быть женат, тем более епископу, то есть образцу. Ну, для вас это раскол, хорошо. Пошло, поехало. Для, всех раскол. Хорошо. Ну, Томас, вот сейчас Украинская православная церковь, ПЦУ. Да. Томас, сейчас... все, все канонически. Да, совершенно верно. Правильно. Какие гонения на Московский патриархат? Когда были? Я буквально... как, назовите я... мне за 30 лет независимости, что были гонения на Московский патриархат, до К... Зеленского. Каждый день по новостям это показывает. Сейчас? Да. Сейчас, да. А вот. Это не гонение. Это гонение? Нет, это не гонение. Э, это работа с безопасностью страны. Какая работа? Какая безопасность? От, от православных а как, а а священников а как, а как, а как здесь только мо... польза. А? От православных священников только польза. Серьезно? А Кирилл, когда вот этот Гундяев благословляет убивать украинцев на войну, это что? Где в Библии это Я написано? не слышал. Не слышали? Ну, давайте я найду. Покажите. Показать? Давайте попробую найти, если здесь берет интернет. Вот патриарх поддержал войну. И поэтому сегодня особая молитва наша о вооруженных силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны. Сегодня слово «независимость» часто прилагается почти ко всем странам мира. Но это неправильное определение, потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. Риторика и действия патриарха осуждают все больше иерархов по всему миру, в том числе в Польше, Эстонии. Где убивать? 20 из 52. Он благословляет войну. Он благословляет оружие и воина. Но ну на что? На смерть. На смерть? За что? За братьев и сестер своих. Мы пришли... За каких братьев спасти и сестер? Спасти братьев и сестер, украинцев. Оружием? А как спасти э, братьев, брата и сестру, которые хотят убить. Кто хочет убить? Американцы. Американцы хотят убить украинцев? Да. А как они убивают? Они хотят устроить жесткий геморрой России руками украинцев. Стравить и просто как можно больше, чтобы погибли. А, то есть украинцы не понимают, что это американцы. Вот то, что в ВСУ воюют, и весь народ поддерживает ВСУ, это американцы, да? Простите, запутался. Запутался. Украинцы не хотят россиян. Они воюют. Я знаю. Пропаганда работает по обе стороны, понимаете? Стоп, и, и нам стоп, хорошо. Стоп, стоп, да. стоп, стоп. Давайте, потому что это уже ну, какой-то бред превращается. Почему бред? 30 лет человеку Укра... объясняют, что Россия враг. Конечно, он поверит. А Россия враг не 30 лет. Россия не враг. Россия враг, Украине не 30 лет. Россия не враг. Ну, по 5, моему 5, убеждению. Пять веков уже. Россия... Какой же это враг? Это враг. Это друг. Серьезно? Который всегда спасал. От чего? От всех набегов. Например? Ну, например, от татар, от поляков, от литовцев, когда, от немцев. Когда россияне спасли украинцев от татар? Да всегда это было. Назовите исторический факт. Ну вот, к сожалению, в истории я не сильно. Да, вы, вы, вы, я вообще смотрю так с фактами немного плохо. Хорошо, еще от кого? От татар не можете назвать, еще от кого? Немцы, поляки, ну, европейцы. Друзья, ну, назвите. которые всегда были друзьями, факт. друзьями и России, и Украины. Мы с поляками друзья, мы братья. Вы знаете, у меня предки поляки. Это, это наши братья. Это бра... у поляки братья, для украинцев братья. Эти братья всегда пытались захватить где? и Россию, и Где Украину. поляки сейчас э, стараются захватить Украину? У них даже на карте нарисованы уже польские, украинские области. Где нарисованы? На военной карте поляка. А когда они будут захватывать ну, украинские Вы можете территории? это на ютубе найти. Не, у меня просто вопрос, э, когда ждать, что поляки начнут захватывать Украину? Ну, это вот я не могу это сказать. Не может. Вот. Но должны захватить. Но мне кажется, что именно так выйдет. Каждый из братьев, друзей, э, в смысле поляки, немцы, литовцы, постараются оторвать от Украины как можно больше. А когда это будет? Румыны. Ну, просто, чтобы я был готов. Я не знаю. Не знаете, да? Нет. Оружие благословляют только Московский патриархат в Украине, ну, Русская Православная Церковь, Эти воевать. Защищать. Защищать. Защищать своих братьев. Угу. А то, что они разрушили города, убивают украинцев, типа и так далее, это что? Но у нас э, это показывается именно так, что украинская армия прячется за мирными жителями. Угу. То есть вот взять э, девятиэтажный дом... У нас дом, это где? М? У нас в России. где в России? Вы верите России. этому, да? Но, вы знаете, слишком много этого материала. И его нельзя постановочно снять. Угу, угу пять этажей мирных жителей, угу. остальное снизу танки, сверху угу. гранатометы и снайпы. А Мариуполь как взяли? Можете мне сказать? Не могу. Не можете. А в кольцо кто брал Мариуполь? В смысле, кто брал кольцо? Ну, кто в кольцо взял Мариуполь? Или Мариуполь сам себя в кольцо взял? Американцы, ну, спрашиваю вас. Нет. Американцы поставляют только оружие. Хорошо. Кто, взял, не... в... кто умер... взял в кольцо Мариуполь? Умирать они не хотят. Кто взял в кольцо Мариуполь? Вы имеете в виду, кто захватил Мариуполь? Да. Россия? Россия. Освободила? А ну да. Освободила, а да? Фактически разрушен, да, город. Это называется освобождение, разрушение, да? Это называется разрушение. Да. Так освобождение и разрушение? Я не понимаю уже. Освобождение. Освобождение, да? Разрушением. Да, выходит так. Я вам какой-то кубик склал, я что-то не понимаю, когда вы говорите, выходит так в голове. Ну, то есть освобождение равно разрушению. Так нахрен такие освободители? Ну, вы помните, такой был теракт в э, Буденновске? В России? Да. Ну, я слабо, я не очень там а, интересовался, ну хорошо. И что? Чеченские террористы захватили роддом. Угу и выставив э, женщин как э, живой щит, угу. удерживали роддом. Угу. Больше всего погибло спецподразделение Альфа. Угу. Они шли их защищать. И они... там погибло огромное количество. Понимаете? Потому что с такой террористической тактикой невозможно, понимаете, бороться. То есть это, это всегда кровополитно и разрушительно. Угу. А кто просил освобождать? Ну, русские, которые там живут. Где? Принявшие гражданство. Где? Притесняемые. Где? В, Укра... в Украине. В да? Мариуполе. А где? А где? А в Мариуполе были русские, которые э, просили освобождать. А сколько их было? Я не знаю. Не знаете, да? А можете, а вот где это найти, что они призывают освобождать? Ну как? Э, ну, возьмите любого жителя Донбасса и спросите. Не-не-не, стоп, ну. стоп, стоп. Давайте немного. Мариуполь это какая область? Это Донецкая. Ну давайте тогда пойдем. Киев зачем брать? Тоже призывали освобождать? Вот это вот я не знаю. А в Харькове зачем стояли? Там кто? С Харьковской области тоже призывали освобождать? Харьков тоже про- э, хотел провести референдум еще в 2014 году. Угу. Но это было подавлено этой державой. Подавлено, да? И вы сейчас я... Э, как бы справедливо застанавливали, да? Нет. А, а, я... а, а в Херсонской области кто просил освобождать? Там тоже говорят по-русски. И что? Пизунском. Я как сейчас с вами разговариваю? По-русски, кстати. Да. Вы знаете, откуда я родом? Нет. Не знаете? Откуда вы родом? Западная Украина. Я только без татух, но я расовый бандеровец для вас. Мой отец тоже бандеровец. Он... И что, что там говорят по-русски, я просто не понимаю. В, а... чем, в чем суть? С чего начался сам конфликт в 2014 году? С чего? за, стали запрещать русский язык. Где? На Донбассе. Как? Каким способом? Я сам слышал эти Не выступления. Слышал. Факт. Выступления. Факт, факт запрещения русского языка на Донбассе. Факт. Не слышал, а факт. Как запрещали? Каким способом? Заявление наших, э, в смысле, украинских правителей. Юлия Тимошенко, к примеру. Ну, вот, что надо русских уничтожать и выгонять. Где это Из было? Украины. Это было на всех центральных каналах. На каких центральных каналах? Факт запрещения русского языка на Донбассе. Выступления э, руководителей. Факт запрещения русского языка в Украине, не на Донбассе, вообще Выступления в Украине. руководителей. Кого? Правительство украинское. Давай, ну, будем искать в интернете. Ну, давайте, кто? Юлия Тимошенко. Что говорил? Надо выгонять, запрещать. Как пишем, запрещать. И убивать э, русских. Убивать из... русских Тимошенко, так? Из атомного оружия, да. Убивать русских. Из Юлия атом... Тимошенко, так? Из атомного оружия. А где должна была брать Юлия Тимошенко атомное оружие? Я не знаю. Не знаете, да? Украина ядерная страна или нет? Нет. нет. А где должна была брать? Ну, она хотела сказать, что из любого оружия, видимо. Так из ядерного или из любого? Э, видимо, из любого. Ну. Потом э, другие там также... Я, я не хуже этого убийства, вот честно вам скажу, я смотрю. Так, давайте возвратимся. Ядерное оружие. Из какого ядерного оружия должны были убивать русских? поскольку в Украине нет ядерного оружия, то, скорее всего, она имела в виду из любого оружия. Она это говорила, да? Да. Это же бред. В смысле, такого не было. Я сам это слышал. Где? На каком канале? Ее выступ. Я канал уже не помню, но точно по украинскому телевидению. Э, российская нация – это богоизбранная нация? Нет. Ну, то, что я от вас слышу, то да. Почему это? Просто, ну, то есть э, церковь святая, там никаких как бы... Этих... народ – это народ, который следует Богу, а русские... Не следует Богу. Большинство неверующих. А кому? Сатане следует? Нет. Просто, ну, вот как и украинцы также. Ну, то есть, поскольку постольку. крещенные все, все православные, но при этом в храм не ходят и Богу не молятся. Это большинство так, не воцерковленных. А сколько вы лет закончили семинарии? Три или четыре? Три года. Три года, да? Это иконописная школа. Эконом... Ну, то есть вы священником могли быть, да? Я так понимаю, да. потому так что это академия. В то время рукополагали, да. Да? Над вами взяла вверх плотская страсть? Развелись? Нет. Ну, страсти взялись. А почему развелись с женой? Ну, то, то есть страсти взяли почему вас. Почему развелся с женой? Да, ну это ж... Это как бы личное, как говорится, Как дело. личное. Так. Это не личное. Это личное. А уже личное, да? Ну, то есть над вами взял без вверх. Ну, как бы... Нет, над женой взял без вверх. Вас с женой? Над женой взял. А бес. над женой взял без, да? да? А что, И, а что? инициатива была развестись. Да, а что не так было? Не знаю. Чем они не подходили? Я такой секунд. Честно говоря, она и права. Я и пришел, потому что я э, абсолютно бесполезный член общества от меня никакого толка нет. Я не хочу, чтобы э, сюда шли умирать молодые ребята по 20 лет. Вы бесполезный член общества? Да. А почему? Ну, толку никакого от меня. Да. Ну. А молодежь еще могут работать, строить, семьи создавать, там, детей рожать, ну, что-то лучше сделать. Я плохой человек. М? Я плохой человек. Да, Поэтому, если бы меня убили... Да, это подтверждаю. Если бы меня убили на войне, для меня было бы лучше. А куда бы вы попали, в ад или в рай? В рай. В рай вы бы попали? Да. А за что? Если вы плохой человек. Ну, получение православной церкви, человек, который жертвует своей жизнью ради ближних, а, за Отечество. Но при этом... Там нет сказано «за Отечество». И там нету такого, что он жертвует своей жизнью. Есть. В Библии есть слова, Давайте я процитирую. Нет, нет, нет большего, чем тот, кто кладет жизнь свою за друзей своих. Нет больше той любви. Да, да. Но, это, но это не значит, что вы попадете в рай. Э, на кресте с Иисусом были распяты два разбойника. Один из них... Пока а вы его... за кого кладете свою жизнь? За, кого? за украинцев или за россиян? Я просто не могу понять. Это... За всех. За всех? Так вы прям мессия. Нет. Ну, Зовите ну, меня просто Максим. Ну, просто Максим, еще не Мессия, да? Вы просто Максим, да? Вас к лику святых, наверное, должны вот что? причислить. Если вы умрете, вас должны клику святых Нет, причислить. А, любого человека, который идет за веру и отечество, жертвует своей жизнью. То есть мог бы а, убежать, спрятаться, угу. значит, отказаться каким-то образом. Вот. Но вот человек пожертвовал своей жизнью ради ближних, чтобы защитить своих братьев-украинцев, чтобы молодежь э, лучше у меня. А как эта чем... защита должна бы была, ну потом к какому финалу должна была бы прийти? То есть россияне бы должны были захватить э, всю Украину, да? Ну, логика. Нет. А как? Ну, а как защитить? Ну, украинцы не хотят воюют с россиянами. Ну, как это? Э, Э, украинская армия должна была стереть Донбасс. Серьезно? Возвратить его назад. Но. Ну, просто уничтожить всех сопротивляющихся, точнее всех, но, ну, и вернуть свои территории. Правильно? Не знаю, это ваше, я вас ну, спрашиваю. Ну, 700 тысяч человек с э, оружием и техникой стояли уже. Сколько? 700. 700? Да. 700 тысяч человек. Вы знаете э, количество русской армии? А, ну, больше миллиона. А у Украины 700 тысяч человек. Ну, а сейчас сколько? Сейчас, может, так и есть. Ну, а тогда? Ну, и тогда столько же было. Столько же было, 700. Мощная украинская армия, я даже это не знал, не знал. спасибо. 700 тысяч человек там было. Ну, может, я ошибаюсь. Может быть, это уже после... Да? Вы Старше... ошибаетесь, после, очень после Того, 700 тысяч человек украинской после начала, не имел. После начала операции, вероятно. Ну, тогда я не помню, сколько там. Вот. Но то, что они собирались вторгнуться, это однозначно. Однозначно. Откуда да. у вас эти данные? Не у меня. А у кого? Э, разведка России. Ну, да просто даже... А на... вы откуда Веры... это знаете от разведки России? Ну, смотрите, спут... Может, у вас спутник, и... спутник, да? спутник, да? И видите танки, это бронетехника. Корона? Вы про корону говорите, этот спутник? Нет. А какой? А. В, кос... в космосе, с, да? С Богом? В космосе. А с Богом? Угу. Извините, если я вас раздражаю, конечно. Да я, а. вы меня раздражаете, а. поверьте мне. Ну хорошо, спутник, дальше что? 700 тысяч армии. Дальше? Ну сейчас разве меньше армии? Ну тогда тысяч. не было 700 тысяч. Сколько было? М? Ну где-то 200, 200 или 300 тысяч. Ну, насколько я помню, значительно больше. Но. Откуда? Вы, вы не можете даже сказать источники информации. Насколько я помню источник информации центральный канал. Телевизор? Да. Ну, хорошо, продолжаем. Это вся информация от центрального канала, да? Да. Федеральный канал. Хорошо. Вы верите им? Конечно. А почему? Ну, потому что э, <laughs> на Ютубе можно любой фейк выдать за, за правду. А вот русские пишут вот э, иногда, что это фейк, что вы нереальны будете. Россияне часто пишут, что в интервью нам дают нереальные люди, что мы подсадных так делаем. Но ну, война — это такая работа, что кто обманет, тот и победил. Ну, ну, короче, федеральные каналы. Что еще федеральные каналы? То, что вы верили. Ну, как бы и защита, как, где должна была закончиться в Украине? Просто, просто разоружить. Угу. Отобрать оружие у угу. человека, который хочет убить другого человека. Угу. Вся работа. А у НАТО будем забирать оружие? НАТО же должно напасть. Так оружие же натовское. Нет, так я спрашиваю, на, на, эти, на члены НАТО будем нападать или нет? Нужно защищать кого-то там? Вы имеете в виду, Россия будет да, нападать? Да. Нет. Или защищать не будет? НАТО защищать. Не, а защищать кого-то там от НАТО, в других странах НАТО. Не знаю. Не знаете. Но ну, Украину точно Гим, нужно было. Гимштаб мне не докладывает. Не докладывает пока не сложилось. А федеральный канал что-то докладывает? докладывает? Что именно? О чем вы говорите? Ну, о планах против стран НАТО. А, Объединенная Европа каждые сто лет приходит завоевать что-нибудь, а строить. И каждые сто лет это и войны. Но. А что за последние сто лет э, Европа завоевала? Гитлер, к примеру. Ну, Гитлер, пусть будет дальше. Но ну, это... Старался завоевать. Ну, вот он пришел, к примеру, во Францию, да? Да. Французы вместо того, чтобы до последнего француза сражаться, угу. почему-то сдались. Слабее было, ну, слабее было, были. Не знаю. Но они, видимо, не хотели умереть. А какая еще страна после Второй мировой войны захватывала территорию в Европе? После... Второй мировой, да. Территории Европы? Да. Не знаю. Европейских стран, не нет. А Россия что сейчас? Я знаю только вот Англия. Есть всего несколько стран, в которые Англия не вторгалась никогда. Нет, стоп, давайте, ну, вот эти исторические вопросы. Нет, вы говорите, вы спрашиваете, Россия, про, Россия, вы спрашиваете какая страна? Россия, Россия сейчас вторглась в страну, в Украину? Да. Вторглась? Да. Так защищает или вторглась? Защищает, вторглась. Ну, представьте себе, вот ваш сосед хочет убить свою жену. И вы вторгаетесь в его квартиру, выламываете ему дверь. Какой сосед? Какой сосед? Донецк и Луганск. Это какие территории? Чьи территории? Это бывшая Украина. Бывшая, бывшая Украина, да. Потому это, что Укра... Э, после... это, э, это, это, это Украина не остались. Далее, два. Без поддержки России, возможно бы это все было движение в 2014 году? Нет. Нет, правильно. То есть поддержала Россию. То есть она как бы интерес свой, со своим интересом влезла в интересы Украины. Это была внутренняя проблема Украины. Украина ехала защищать границу, которую прорвали россияне в 2014 году. Тогда началась война. С оружием, вот этими добровольцами, армией и так далее. Она нормально делала, что ехала защищать свои границы. Убивая мирных жителей? Я спрашиваю, она не убивала мирных жителей. Убила? Украина хотела защитить границу. Хотела? Это нормально, как бы... Вернуть свою территорию, да? Да, да, да, да, да. Ну вот как э, Грузия так же самое. Хотела вернуть свою историческую территорию. Вырезав, ну, Грузию всех, вырезав всех осетин. В смысле вырезав всех осетин? Ну, потому что они а почему-то... Там резня не... была? Они, да. Слушайте, а у меня такой вопрос, да, вот, а почему Россия не идет в Африку? Там же вечный конфликт. Ну, то есть они там как бы присутствуют, но не очень. Вот в открытую, там, самолетами садиться, бомбардировать. Африкан... Африканцы к нам не лезут устраивать теракт. А украинцы лезут? Нет, украинцы хотели уничтожить Что, украинцы к вам, население. к вам лично лезут? Но там же тоже мирное население в Африке. Это мирное население не устраивает теракты. Но... А где украинцы устраивают теракты? На Донбассе. Как? Просто бомбят мирное население. Как? Из РСЗО. Террористы – это обозначение четкое. Ну, Россия, ну, то есть у меня вообще, вот, я просто смотрю, да, вот люди будут смотреть, это разговор ни о чем. Я просто хочу показать, вот, ну, честно, вот какие россияне, Этот человек с духовным образованием сидит, да, за отечество, за веру, готов, извините меня, короче, всю страну и говорит, что это защищать. И рассказывает, то есть он согласен, залезла Россия, убивает украинцев, рушит города, короче, насилует 8 миллионов человек. Никто вот это, я честно скажу, я хочу, чтобы это слышали, да, россияне, да, вот это истинное православие, да, вот православие. И мне жаль, как украинцу, что то, что сейчас делают при Зеленском СБУ, это не было сделано в последние 30 лет. Да? Вот это разжигание в Украине пророссийских взглядов, да, вот эти все э, священники, которые с мальчиками, там вот сейчас только начали это все показывать, да, архимандриты, это вот ложь. эти полупедики или педики это полные, ложь. да, это не ложь, это все правда. Это ложь. Да, жаль, что этого не было 30 лет. Жаль, что этого тогда еще не начали давить вот таких представителей русского православия за веру и отечество еще тогда чтобы вы несли, несли вот эту ахинею, полную телегу, полную ху... извините меня, что Россия сюда пришла защищать? Ре реально, вы в это все верите? Да. Вы, вы реально в это все верите? Конечно. <laughs> А что такого э, странного в этом? Ну, вот давайте... Нет, потому результат. что я как, я, я как бы привык логически мыш, мыслить, да, логически. Да, вы мне говорите, о каких-то базах НАТО, которых вы не знаете. Да, финны зашли в НАТО, тоже их будете бомбить, потому что около границ. <coughs> Бомбили да. население Донбасса. Восемь лет убивали мирных жителей. Только за то, что они не хотели жить в Украине. Они провели референдум 98... Какой референдум? Всенародный. Чеченцы хотели с вами жить? Чечены с вами хотели жить? Они еще с нами живут. Да, они сейчас живут. Да. Да, потому что Путин и взял деньгами сказать, кого? Ахмата Кадырова? Вы хотите сказать, плохо не живут? Стоп! А зачем стерли Грозный? Зачем стерли Грозный? Чечены хотели с вами жить? Во-первых, не все чечены. А я тоже так скажу, не все, не все хотели из Донбасса, чтобы они отсоединялись. Максим, не все. Три процента. Откуда вы это знаете? С федерального канала? Нет. У меня, Откуда? У меня знакомые, которые живут на Донбассе. Ну, они, они мне это говорят, что пошел референдум, откуда, 97% Максим, проголосовали за отделение Максим, Украины. Э, это все нарисовано. Почему это все нарисовано, потому что я был и в Крыму, и на Донбассе. Я видел, как люди ходили голосовать. И я в Крыму был. И вы в Крыму были. Да, все голосовали за присоединение к России. Неправда. Правда. Неправда. И вот партизанского движения не было в Крыму, вот сейчас оно 3, 3 процента, может, и, были против. Вы посмотрите, вот, желтая, желтая стричка называется, да, вот везде в Крыму вешают, что ждут Украину сейчас. Тоже, да, все были. Где везде? Да, даже группы есть, Инстаграм и так далее. Ну, в группе. Я сам об этом узнал группы недавно. Просто вот где-нибудь на улице такое есть? Разве? Да это фотографии, где вешают, что мы ждем ну, Это вы повесили на стенку, сфотографировали и выложили. Это все фейк, да? Я хочу сказать, что это, это просто подстановочная вещь. Ну, то есть снимается э, специально для того, чтобы просто выложить в интернет. Хорошо, украинцам что-то хотите сказать? Вот. Что тут сказать? Как представитель истинного русского православия. Духовный человек. Остановитесь, братья. Потому что эта война выгодна только американцам. Вот. А нас просто всех погубят. Мы друг друга поубиваем и все. Именно эта цель – стравить и погубить как можно больше народа, разжечь вот эту ненависть между братьями, которой и не было никогда. Вот. Просто понять, откуда уши растут, где собака зарыта, кому это выгодно. Вот. А если не согласны, то что? А вот украинцы не хотят понимать то, что они не хотят слышать вас. Но ну, не хотят, что делать? Значит, мы все погибли. То есть Россия будет дальше продолжать, да? От России тоже ничего не останется. От Украины ничего не останется. Здесь будут какие-нибудь мексиканцы жить на нашей земле и смеяться с нас. Как мы, братья, друг друга поубивали. Россиянам хотите что-то сказать? Что сказать? Ну, ничего не хочу сказать россиянам. Но. Ну. Хотите, я что-то вам скажу? Вот да. от имени украинцев, да? Украинцы не хотят вас. Мне стыдно, я, я что... Знаю. Да. Мне стыдно, что, вот, честно говорю, что передо мной сидит человек, мой соотечественник почти, который родился в Украине и просто несет полный бред. Для меня это бред. Я просто Укра... пос... Я поставь. закончу. Я, я же вас не прибивал, правда? Я закончу, могу закончить. Никакой Америки здесь нет. Украинцы просто не хотят России, которая мучила и губила левобережье Украины пять веков. Запрещала украинский язык и культуру, которая много убила украинцев через всякие акции, голодомор, который был, где умерло от 7 до 10 миллионов искусственного голода, который сделал Сталин. Я закончу. В Поволжье тоже был голод. Я закончу, mm. пожалуйста. Не прерывайте меня, я же спокоен. Извините. Да. И украинцы будут биться до последнего, чтобы таких, как вы, выбить отсюда. И чтобы никогда святого православия с мальчиками такого типа, как у вас, здесь не было. Оставать, оставлять его себе. Восемь миллионов населения выехало не в Россию братскую, а на запад украинского. Через разрушенные города, убийство россиян, мародерство и насилование. Но вы этого ни, ни в что вы это не верите, потому что у вас Почему? есть один, один федеральный канал, Все, кто могли, который даже... я закончу, в который вы верите. Это святой телевизор и святая Скобеева. Нет. Я все сказал. Это не свято. Ну, вот. ピッ